tão e que o Senhor tem feito nessa família. E eu agradeço a Deus a oportunidade e o privilégio de conviver com, a, com as pessoas que, através da Olívia, Deus eu escolhi para ser meus amigos e alguns confidentes. Por isso, a Deus, eu te peço que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de cada, de cada pai de família, Bernardo, nome deles, ó Deus, eu te peço que o Senhor estenda as tuas mãos de graça e de bondade sobre seus filhos, sobre seus descendentes, seus netos. E guarda cada um deles, Senhor Deus, segundo a manifestação da tua graça, da tua bondade, no andar, no caminhar, no trabalhar, no estudar de cada um deles. Eu te peço, ó Deus, porque muitas vezes alguns de nós se distancia tanto que a gente, ó Deus, sente vontade do abraço, vontade, é Deus do carinho, do toque. E, e, a gente tem isso às vezes, ó Deus, muito pouco. Eu lembro, Senhor assim, Deus, do Eduardo, da Vivian, ó Deus que vimos crescer, carregamos no colo, e hoje, ó Deus, nessa terceira e quarta geração virando, nós pedimos que o Senhor acelere, ó Deus, em nossas vidas a vontade de nos vermos cada vez mais e na medida do possível. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor continue fazendo desta família, nessa casa, que eu espero, ó Deus, não estar aqui em dezembro de 2018. Eu quero que o Senhor atenda. Senhor Deus, eu te peço pela tua graça que o Senhor atenda as orações da Sônia e do Ricardo para que eles tenham o projeto de vida deles, ó Deus, estabelecidos nesse 2018. Que possamos comemorar e celebrar as mudanças que o Senhor ainda vai fazer na vida dessa família de, nesse momento, ó Deus, eu te peço pela vida do Ricardinho. Senhor, nós... Nós não somos donos do nosso fôlego. O Senhor sabe disso. Não somos donos de nada. Nem do minuto seguinte das nossas vidas, mas o Senhor tem sido zeloso e nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Enche, Senhor Deus, o coração, rins, fígados, vesículas, todo o teu corpo, ó Senhor, da tua graça. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor fortaleça a vida dele de tal maneira que o testemunho que ele ainda tem para nos oferecer engrandeça, Senhor Deus, o teu nome. E, ó Deus, esses milagres, eu te peço pela vida do Paulinho, da Márcia, e lembro a Deus dos distúrbios que o Senhor tem visto na vida da, da Zélia. Ó Deus, faz uma obra maravilhosa, um espanto na vida dessas pessoas, de tal maneira que nós não possamos deixar de, de glorificar o teu nome pela, pelo que o Senhor faz. Nosso Senhor ouviu, ó Deus, que somos muitas vezes, Senhor, resultado de oração das nossas mães, das nossas tias, de pessoas, ó Deus, que não abandonaram o posto e solicitaram a Deus né, diante do teu trono as nossas vidas. Alguns, Senhor Deus, foram salvos de coisas que jamais vão ficar sabendo, pela oração e pela intercessão das nossas mães, das pessoas a quem nós amamos muito. E que só a saudade, Deus, pode, pode ser mais forte do, do que as suas próprias lembranças. Mas nós agradecemos pela semente que cada uma delas deixou em nossas vidas. Por isso, a Deus, nós te agradecemos pelo triunfo, pela prosperidade que o Senhor tem dado a cada um e que nós, Senhor Deus, ao andarmos pela vida, jamais nos esqueçamos das nossas origens, daquilo que o Senhor nos trouxe, de onde o Senhor nos trouxe, para onde o Senhor tem nos levado. E que o futuro, que não importa quanto tempo seja, seja, ó Deus, suficiente para que nós possamos nos celebrar e nos agradecer, a Deus, todo dia por aquilo que o Senhor tem feito. Estabelece, ó Deus, as nossas prosperidades tua vida. Abre negócios, abre portas de emprego, de prosperidade. Abre, Senhor Deus, as oportunidades para que a nossa vida seja um testemunho entre aqueles que estão ao nosso redor, amigos, amigos de igreja, amigos de trabalho, amigos de escola, sejam eles quais forem, que, olhar, que ao olhar por nós, vejam, Senhor Deus, não o esforço humano, não, Senhor Deus, a dedicação, muito menos qualquer competência ou habilidade, mas veja em nós, Senhor Deus, o nosso olhar, a nossa dependência exclusiva, integral daquilo que o Senhor tem sido e tem feito por nós. Te agradeço, ó Deus, pela vida da Olivia, pelas minhas filhas, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue me dando a chance de transmitir a cada uma delas e a cada um deles que vem vindo ao privilégio de ter conhecido, ó Deus, a Tua graça, a Tua bondade na minha vida, através da vida dessa família. Em particular, ó Deus, eu te peço pelo Bernardo, amigo, irmão de fé, a quem o Senhor me uniu, não só pelo laço sanguíneo, mas por momentos de crença e de valor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, Senhor Deus, prospere a sua vida, abrindo-lhe, Senhor Deus, todas as visões do, do teu trono de graça para que ele também seja homem forte, zeloso de todas as coisas boas que o Senhor tem feito na vida dele. Te agradecemos, ó Deus, pelo alimento, pela refeição, pelas mãos que prepararam, pelas queridas, Senhor Deus, mulheres que fizeram tudo isso para nós daqui a pouco e vamos nos, deliciar. Senhor, continue dando a Deus para cada um deles esse, essa vontade e desejo de servirmos uns aos outros. Nos abençoe, ó Deus. Nos dá paz, nos dá entendimento e, sobretudo, sabedoria para caminharmos entre aqueles que não são, para que eles sintam, ó Deus, a tua graça e a tua bondade nas nossas vidas. Estende, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre nossa, nosso viver e que a nossa família, ó Deus, seja realmente recompensada por esse andar diante da tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.